Din, coba sik sik sik. Aja duduk nah, balik. Sik sik teluan teluan. Awas dia. Ayo, lepasin. Ayo. Aja kejantik kono, cendri Ayo, dua. Ayo. nih. Tenang ya. Ndi oleh apa kono apa poe? Ono, Ndi oleh, ndi oleh. Ya Allah, keti. Iki ya?